me domina por inteiro. Saberia o que fazer se estivesse junto a você. Oh, que onda cristalina, vou mergulhar, limpo minha mente para sentir. Aceito as consequências e toda saudade. Sofrerei tranquilo por sua felicidade. E onda cristalina vou mergulhar. Limpo minha mente para sentir a liberdade. Aceito as consequências e toda saudade. Sofrerei tranquilo por sua felicidade. desejo que não quero me domina por inteiro. Saberia o que fazer se estivesse junto a você. Oh, cristalina Vou mergulhar Limpo para sentir a liberdade. Aceito as consequências e toda saudade. Sofrirei tranquilo por sua felicidade. Que onda cristalina vou mergulhar. Limpo minha mente para sentir a liberdade. Aceito as consequências e toda saudade. Sofrirei tranquilo por sua felicidade.